Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo anterior a gente viu aí o uh, gel repulsor, então vamos continuar usando ele aí nos nossos testes para a gente tentar sair daqui. Let us know, because that means it's about to hit 500 degrees, so we're going to need to go ahead and get that out of you pretty fast. telling them keep your pants on. All right, this next test may involve trace amounts of time travel. So, word of advice, if you meet yourself on the testing track, don't make eye contact. Lab boys tell me that'll wipe out time. Entirely. Forward and backward. So, do both of yourselves a favor and just let that handsome devil go about his business. Shelf full. Esse arco é diferente. Esse aqui ali é azul, esse aqui é branco. O que, que esse branco deve fazer? Será que ele gruda a gente? tô perdido. Hein? Pera aí. Deixa eu voltar. pra lá é o teste que eu acabei de fazer. Pra cá mesmo, beleza. Não tem como eu usar nada desse teste. consigo tipo, visualizar o que é pra fazer aqui. Ah, agora que eu vi. Agora eu visualizei. Ele vai passar por essa grade aqui e vai cair na água. Então vamos lá. Demorou um pouquinho, mas a gente pegou. That sounds like projection. They didn't fly into space, storm a beach, or bring back the gold. No, sir, we did. It's you and me against the world, son. I like your grit. Hustle could use a workout. Now let's solve this thing. Caraca, o cubo ficou doido. Nossa, agora como é que pega o cubo? Vamos lavar ele aqui para tirar It's about why. It's about why not? Why is so much of our science dangerous? Why not marry safe science and love it so much? In fact, why not invent a special safety door that won't hit you on the butt on the way out because you are fire? Now you test subject, you're doing fine. Yes, you, box your stuff, out the front door, parking lot, car, goodbye. Esse cara parece ser meio maluco, cara. Na boa. Congratulations! The simple fact that you're standing here listening to me means you've made a glorious contribution to science. As founder and CEO of Aperture Science, I thank you for your participation and hope we can count on you for another round of tests. We're not going to release this stuff into the wild until it's good and damn ready, so as long as you keep yourself in top physical form, there'll always be a limo waiting for you. Say goodbye, Carolyn. Goodbye, Carolyn. She is a gem. Será que é a Sarah Gladys? Tá, não tem mais elevador. A gente parece que tá preso aqui então. Tem um portal aqui. Pra lá então. Sakin. Tá, essa parte aqui foi. Agora co... Ah, já sei. Eu achei muito que aquilo ali ia abrir, cara. Ó, agora tem o azul e um laranja. Abriu agora. Cara, isso aqui é muito grande. Greetings, friend. I'm Cave Johnson, CEO of Aperture Science. You might know us as a vital participant in the 1968 Senate hearings on missing astronauts. And you've most likely used one of the many products we invented, but that other people have somehow managed to steal from us. Black Mesa can eat my bankrupt... Sir, the testing? Right. Now you might be asking yourself, Cave, just how difficult are these tests? What was it in that phone book of a contract I signed? Am I in danger? Let me answer those questions with a question. Who wants to make $60? Cash. You can also feel free to relax for up to 20 minutes in the waiting room, which is a damn sight more comfortable than the park benches most of you were sleeping on when we found you. So, welcome to Aperture. You're here because we want the best, and you're it. Nope. Couldn't keep a straight face. Ah, I anyway, don't smudge up the glass down there. In fact, why don't you just go ahead and not touch anything unless it's test related. Será que é aqui? Não, pra cá também não tem nada. Galera, eu não parei pra ler o que ele tá falando, mas eu entendi por alto, assim, ele tá falando alguma coisa da Black Mesa. Começou a falar, né, a respeito da Black Mesa. Pra quem não sabe, Black Mesa é a principal rival da Aperture Science, ou a Aperture Science é a principal rival da Black Mesa. Vamos tentar fazer assim. Então pra ver se me leva em algum lugar útil. Ah, vou usar outra aqui, ó. Já vi, já vi. Acho que eu, acho que eu já vi, né? Vou subir ali, ó. Ah, ali não tem passagem. Beleza. Ah, Glados. unless you're planning to saw your own head off and wedge it into my old body. You're going to need me to replace him. We're at an impasse. So what do you say? You carry me up to him and put me back into my body, and I stop us from blowing up and let you go. No tricks. This potato only generates 1.1 volts of electricity. I literally do not have the energy to lie to you. Even if I am lying, what do you have to lose? You're going to die either way. Look, é legal que essa, esse escudo de emancipação, ele deveria desintegrar tudo que não fosse para passar por ali, mas eu acho que, sei lá, uma batata não deveria passar por ali, né? The testing area is just ah, up ahead. É. The quicker you get through, the quicker you'll get your 60 bucks. are the compensation vouchers ready? Yes, sir, Mr. Johnson. Why did I just... Who is that? What the hell is going on here? Caramba, Karen, acho que é a Gladys. Cara, se for vai ser... Nossa, velho. Ela falou a mesma frase. É, eu acho que era pra fazer isso. Galera, acho que a gente fica mais rápido. Agora eu preciso de um cubo. Pera aí, acho que eu consigo chegar até ali. Vamos tentar. Se a gente morrer, é paciente. Deu pra chegar até ali. Provavelmente aqui a gente vai pegar o cubo. ter que usar ali de novo. É o laranja. A gente vai usar o cubo aqui. Então já vou deixar o azul aqui. O laranja vai ser o que eu vou usar. um pequeno erro. É, eu cometi, eu sou meio burro pra isso. Tem que colocar o azul aqui. Agora foi. Nossa. Por um segundo eu pensei isso pra mim. Cai, morri. arrumar um jeito que ele pegar mais impulso. não sei se vai dar certo, não. Vamos ver o Deu. Não sei se deu certo por causa do impulso ou... Sei lá. Era pra dar certo mesmo. Tá, agora o que, que eu tenho que fazer aqui? Eu vou ter que usar com sabedoria. É um pouco inútil. O azul ele apaga o laranja ou ele sobrepõe? Aliás, ele apaga ou eles ficam mesclados, né? que eu saia correndo, não iria dar certo. Ah, tem aqui. Agora eu já vi tudo. Eu vou sair correndo e vou pular. Beleza, essa parte aqui foi. laranja lá. Agora um portal laranja ali. Beleza. With your help, we're gonna... This on? Hey, listen up down there. That thing's called an elevator, not a bathroom. I swear I know him. Tá vendo? A Gladys, como ela tá com 1.6 volts, ela acho que não está pensando muito bem. Então, assim, pela voz, ela acha que conhece. Deve conhecer. Eu acho que ela é a Caroline. Tá, esse aqui eu vou ter que pensar bastante. Vamos ver o que, tem pra lá. Vamos explorar bem. Tá, aqui não tem nada demais. Vamos ver o que, que tem ali. O que aquele botão ali faz. Vira esse cabeça pra cima. Beleza. Eu acho que vai ser assim, ó. Vamos ver, a gente vai pular. Nossa senhora. Eu quase parti dessa pra melhor. Vamos agora colocar então aqui. E aqui. É. Vai cair aqui em cima. Vamos tentar novamente. Coloca um laranja aqui. Agora vai dar certo. Pegou um cubo. Daqui eu consigo fazer. Eu acho que... Não, não vai dar certo. o cubo é aqui. Mas antes de eu jogar o cubo, pra cá. Porque aqui eu quero botar aqui e aqui. Aí, agora sim. Beleza, essa parte aqui foi também. O cubo ali a gente já pegou, essa parte que tá pra cima. Tem uma outra parte ali. Acho que eu posso emendar aqui então. Pera aí. case you're interested, there's still some positions available for that bonus opportunity I mentioned earlier. Again, all you gotta do is let us disassemble you. We're not banging rocks together here. We know how to put a man back together. So that's a complete reassembly. New vitals, spit shine on the old ones, plus we're scooping out tumors.